Bonjour! Quand j'ai fait la capsule linguistique sur la Watt, j'avais pas vraiment de Watt chez moi, donc je pouvais pas vraiment vous montrer exactement c'est quoi, mais maintenant j'en ai. Donc ça, c'est de la Watt. Donc c'est vraiment, c'est, je sais même pas si c'est vraiment du coton, c'est très mou, très léger, J'en ai un autre paquet. Donc ça, c'était la ouate qui fermait, en fait, qui met sur le dessus des pots de vitamines. Donc, le pot de vitamines qui est haut comme ça, il est seulement à moitié plein. Et l'autre moitié, c'est de la ouate qu'il remplit pour pas que les pilules ou les vitamines euh, se promènent dans la bouteille. Donc, c'est vraiment ça de la ouate. Ça sert souvent à fermer les pots de vitamines. Euh, par contre, pour les gens créatifs, on peut trouver beaucoup d'autres usages à la ouate. Euh, et entre autres, il y a des personnes qui vont effilocher la ouate, faire des tout petits morceaux, des petits filets pour mettre sur l'arbre de Noël et ça ressemble à de la neige. C'est très joli. Donc ça, c'est une utilisation créative de la ouate. Donc voilà, c'est ça de la ouate. <laughs> Salut!